ауылда адам бар болса ауыл ала болмайды ел иесі құт болса халқы ала болмайды үлгісіз сөз болмайды мақтасыз біз болмайды сөз ұғарлық ер болса айтылмас шын сөз болмайды алтындай асыл сөзіңді қадіріңе жетіп бағалап тыңдайтын ер кез болмайды ежелгі дұшпан ел болмас етекті кессең жең болмас қараша торғай қаз болмас шағала келмей жаз болмас шаңқан болмай боз болмас өзіңнен тумай ұл болмас сатып алмай құл болмас екі жақсы қас болмас екі жаман дос болмас дос болғанмен хош болмас екі жақсы дос болмас дос болса түбі бос болмас асқар таудың өлгені басын мұнар шалғаны көктегі бұлттың өлгені асалмай таудан қалғаны ай мен күннің өлгені еңкейіп барып батқаны айдың шалқар өлгені мұз болып тастай қатқаны қара жердің өлгені қар астында жатқаны өлмегенде не өлмейді жақсының аты өлмейді ғалымның хаты өлмейді әлемді түгел көрсе де алтын үйге кірсе де аспанда жұлдыз аралап ай нұрын ұстап мінсе де қызыққа тоймас адамзат ілімді түгел білсе де қызығын қолмен бөлсе де қызықты күні қырындап қисынсыз күйге түссе де өмірге тоймас адамзат жақындап ажал тұрса да жанына қылыш ұрса да қалжырап көңілі қарайып қарауытып көңілі тұрса да үмітін қоймас адамзат